колорадо штатындагы боулдер шаарчасы денвер шаарынын түндүк батышында тоолуу жерде жайгашкан аталган жайды студенттик шаарча деп атап калышат дал ушул аймакта колорадо университети орун алып ар бир үчүнчү тургуну студент шаар кооз албетте таза мында мугалимдердин салымы чоң райна айымдын минтибыктыярчы болуп жүргөнүнө он жылдан ашты каарманыбыз Каларада университетинде изилдөөчү окумуштуу болуп болып 15 жылдан бери иштеп келет райна айым өзү жашаган жерин тазалоону милдет катары эсептейт биз шаарды тазалаганга кайдыгер болбошубуз керек мен ыктыярчы болгону менен эч бирин калтырбай акыр чикирлерди жыйнап келе жатам мына азыр кош бойлуумун бирок шаарды тазалоо үчүн келип жардамдашып жатам биз өзүбүз үчүн эле жакшы да бул жер болдер шаарчасынан беш чакырым алыс мугалимдер ушул жерден аз дегенде бир тонна таштанды чогултушат буга жашы кары дебей баардык кызматкер тартылса катарынан ардактуу ардагерлерди да кездештирүүгө толук ыктымал негизи бул ыктыярчылык он беш жыл мурда башталган анда албетте мугалимдер аз эле болчу азыр бир чыкканда элүүдөн ашат бул территорияны бизге университеттен бөлүп беришкен милдеттүү түрдө таң атпай келип тазалап турабыз жол боюнда таштандылардын топтолушуна унаада кетип бараткан айрым айдоочулардын кайдыгердиги себептешет мугалимдер бөтөлкө кагаз сыяктуу ар кыл буюмдар ыргытылган Бұл жаққа келген ыктыярчылар үшін мына мындай э, таякча берилет экен мунун учуна темири орнотулуп бул ушул акырчикилерди мынтип сайып алганга чогултканга э, ыңгайлуу келет экен айта кетсек э, бул көчө жээгинен эле ыктыярчылар күнүнө жүз килограммдан ашык акырчикилерди чогултуп беришет чогулган таштандыларды мугалимдер көчөнүн боюна коюп коюшат аптанын башында өлкөдөгү акыр чикирлерди чыгарган мекеменин жумушчулары чогултуп мына бул таштандыларды иргөөчү фабрикага алып келишет биз азыр ушул акыр чикирлерди өз өзүнчө кылып сорттогон фабриканын ичинде турабыз бул жакта бери жагы эле кырктай адам гана эмгектенет экен мына бул жака келип жаткан желим жана кагаз ошондой эле картондор өз өзүнчө кетип жаткан чагы бул жакта кызматкерлер картондорду гана иргеп алышууда ал эми калгандарын болсо атайын аппарат өз өзүнчө кылып сорттоп жиберет Фабриканың құрылғанына 13 жыл болды. жалпысынан 40 миллион доллар сарпталып қаражат өлкөнүн өкмөті тарауынан бөлүнгөн Ишқанадағы қызматкерлерге саатына 15 доллардан төлөнсө зыяндуулугу үчүн үшіндағы кошумча акча каралган uh, бул жакта эмгектенген жумушчулардын чындығында іштері оор күнүнө 8 саат тынбайт анан албетте шарт жеңилдиктер қаралған мисалы аларга коммуналдык кызматтар да арзан ал эми қаналарда кыйла төмөн баада дарыланышат ишканада акыр акырчикирлердин жагымсыз жыты деле жок тиешелүү жабдыктар орнотулуп абанын тазаланып турушу буга далил таштандыларды иргеген бул фабрикага күнүнө эки жүздөн беш жүз тоннага чейин акыр чикир алып келинет фабрикада таштандылар чогулгандыктан ыпыр сыпыр болуп аба чаңдап кетет мунун алдын алуу биздин максат ал тургай майда айнектер дагы алып келинет булар кооптуу ошондуктан имаратка биз атайын жабдыктардан онду орнотуп койгонбуз алар абанын тазалыгын сактап кокустуктарды алдын алат фабрикадагы таштандылар өз өзүнчө бөлүнгөн соң атайын техникалар менен ныкталып таңгакталат алардын салмагы бир тоннаны түзүп баардыгы короого чыгарылып кайра иштетүүгө даярдалат ичиндеги баардык таштандылар ушул жайга чыгарылат мисалы желин бөтөлкө болсо ал дагы сорттолгон себеби алардын жети түрү бар айталы кичинекей чоң көлөмү боюнча же материалына жараша ар бир акыр чекир ушинтип өз өзүнчө бөлүнөт болдер шаарча болгону менен аймакта таштандылар иргелип тим болбостон баардыгы кайра иштетилет биз азыр болдер шаарчасынын чет жакасында жайгашкан акыры чикирлерди төгүүчү жайдардын биринде гана турабыз бул жактын жалпы аянты бир жүз элүү гектарды түзүп күнүнө бери жагы эле жети жарым миң тонна таштандын баардыгы ушул жака алып келинип төгүлөт экен кызыктуусу акыры чикирлер жөн гана төгүлүп ташталып кетпестен алар кайра иштетилип андан электр энергия көгүлтүр от жана пропан газы алынууда таштандыларды кайра иштетүү үчүн дал ушул жердин түбүнө түтүктөр орнотулган ага акыр чикирлерден чыккан суюктуктар топтоло берет ал үчүн маал малы менен таштандыларды майдалап сүрдүрүп жерди тегиздеп туруу зарыл таштандыларды иштетүүдө бизде бул жакта жыйырма техника бар ар бирине өз өзүнчө милдети каралган себеби полигондун түбүндөгү трубаларга тиешелүү деңгээлде таштандыдан чыккан суу барып турушу керек канчалык көп болсо ошончолук газ көп өндүрүлөт акыр чикирлерди кайра иштетүү үчүн алдын ала мына ушундай тереңдикте жер казылат андагы топурак катуу болуп суюктукту сиңирип албашы үчүн атайын техника менен тегизделип тапталат андан соң үстүнө желим баштык жабылып бул акыр чикирлерден бөлүнгөн суюктуктун чогулушуна өбөлгө мына бұл жерде экинчи таштанды төгүүчү чай даярдалып жатат иштен башталғанына екі күн болды. бир жумага жетпей бардығы даяр болот Бұл жақта жалпысынан оңғы uh, жетпеген қызматкер жана үч техника тартылды uh, анын бири желім баштықтар қойылған жерлерди фиксация кылып кетет таштанды төгүүчү жайга эки миллион тонна акыр чикирди төгүүгө болот анын ортосунан анан эки четинен атайын түтүктөр жайгаштырылып аларга суюктуктар топтолуп электр энергия чыгаруу ишканага жиберилет фабрикада айына жетимиш миллион куб көгүлтүр оту өндүрүлөт Бұл жаққа келген сұйықтықтар бұл аппараттар арқылы іштетіледі. Өндірілген көгілтір ұттың сапаты башқалардан кем қалбайды. Сұйықтықтан біз пропан газын жана электр энергияны алабыз. Бұл жаққа бір ғана таштанды төгүүчү жайдың сұйықтығы емес, дағы 3 компаниядан алынып келінеді. Электр энергиянын 1 киловатты 15 центтен, башқа айтканда 10 сомдон сатылат. Ишкана ақыр чикилерден бөлінген сұйықтықтан газдын 6 түрін өндүрүүнү пландап жатат. белгилей кетсек бул берүү акш өкмөтүнүн медиа кооп долбоору тарабынан каржыланды анда лтрдин чыгармачыл тобу америкада калдыктарды кайра иштетүү боюнча материалдарды жасашты